අයිබෝන් ඉතින් my hunger cafe අදත් හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්කලා holiday 일기 එහෙමත් නැත්නම් අද දවසේ කියවීම මොකක්ද කියන එක අරගෙන එන්න. ඉතින් අදත් මම සූදානම් කරගත්තා ඔයගලන්ට ඡේදයක් කියවන්නට. මේක අපි ඔගලන් දන්නවා තුන්වෙනි ලෙවල් එක KIP තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ තියෙන පොත තමයි මම ගන්න කියවන්න. අපි ඉතුරු ලෙවල් වල තියෙන පොතුත් ඉස්සරහදී කියවමු. තාම අපි ඒක කියවන්නේ. ඉතින් මේකේ බලමු දැන් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා මේකේ පිටුව කීයද කියන එකක් කියන්න කියලා. පිටුව කියන එක මං හිතන්නේ වැදගත් කියලා. මොකද නමුත් මෙතන ඡේදේ දාලා නිසා ඒ වුණාට ඔයගලන් ඉල්ලීමක් කරපු නිසා මම පිටුව කියන්නම්. ඔයගලන්ගේ KIIP තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ පොතේ 106 වෙනි පිටුව. 106 වෙනි පිටුව. ඉතින් 106 වෙනි පිටුවේ ශික්පුමයි යුතොන් කියාන් කියන එක. යුතොන් කියාන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ යුතොන් කිගන් කියන එක අහලා ඇති. යුතොන් කිගන් කියලා කිව්වහම අපි කියන්නේ එක්ස්පයර් ඩේට් කියලා අහලා ඇති නේද ඔයගොල්ලන්? කල්ලිකුත් වීමේ දිනේ. ඔව්. කල්ලිකුත් වීමේ දිනේ ගැන තමයි අද අපි කියව ගන්නට යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම කියවන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඔයගලන්ට මේකේ තේරුම මම කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලොත් මගෙත් එක්කම කියවන්න බලන්න ඊට පස්සේ. 식품의 유통기한 유통기한은 판매자가 식품 등의 제품을 어, 소비자에게 팔 수 있는 날짜를 말한다. 이 날짜가 지나면 상하지 않은 제품도 더 이상 판매할 수 없다. 이러한 유통기한은 년, 월, 일로 표시하는데 식품에 따라서 따라서는 시간까지 표시 표시를 하기도 한다. 그런데 최근에는 제품의 유통기한과 함께 소비자 소비기한을 표시하기도 한다. 소비기한은 유통기한이 지나도 일정기간 이후까지 우리가 음식을 먹을 수 있는 날짜를 말한다. 소비기한은 제품에 따라서 따라서 18개월 이상도 가능하기 때문에 보관 방법을 잘 지킨다면 유통기한이 지난 음식을 아깝게 버리는 일을 줄일 수 있다. 다만 올바른 방법을, 방법으로 보관하지 보관하지 않으면 올바른 방법으로 보관하지 않으면 유통기한 이내에도 어, 식품을 변할 수 있다는 사실을 꼭 기억해야 한다. මොකක් ගැනද මේ කිව්වේ? තේරෙන්නේ නැති ඔයගලන්ට. යුතෝගියන් කිව්වේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක නේද? දැන් අපි ගන්න භාණ්ඩවල විශේෂයෙන්ම අපි මෙලදී ගන්න ආහාර වෙන්නට පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි මහල්ලයක් වෙන මොනවා හරි මහල්ල කියලා කිව්වට මේ විශේෂයෙන්ම ආහාරනේ විශේෂයෙන්ම ආහාර වලට යුතුම් කියන එකක් තියෙනවා එක්ස්පයර් ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට කියනවා යුතුම් කියනන් පම්මෙජාගා ශික්පුම්තන් චෙපුමල් සෝබිජායගේ පල්සු ඉන්නන් නල්ජරල් බරන්තා. යුතුම් කියන් කියලා කියන්නේ පම්මෙජා. පම්මෙජා කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ විකුණන කෙනා. ඉ චෙපුමිනා අම්ශිකල් පනන් සරාමල් පම්මෙජා රගුහය. 그러면 사는 사람은 어떻게 말해요? 그 이 물품 아니면 그 식품이나 이 제품을 사는 사람은 소비자라고 말해요. 소비자. 판매자는 파는 사람. 그럼 이 판매자가 식품 등의 제품을 소비자에게 팔 수 있는 날짜를 말한다. 위쿠나는 불왕. 팔 수 있는 날짜. 그러면 위쿠나는 불왕 니네 담아이 매기함이야. 유통기한 이렇게 하면. ඒ දිනය පහ වුණාට පස්සේ විකුණන්නට බෑ. එතකොට ඊළඟට කියනවා ඊ නල්සාකාචි නාමයන් සංහාජි ආනන් චෙපුම්දෝ තෝයිසං පම්මෙහල් සෝප්තා සංහාජි ආනන් චෙපුම්දෝ ඊ නල්සාකාචි නාමය මේ කාලේ ගත වුණාට පස්සේ සංහාජි ආනන් චෙපුම් කියන්නේ මොකද්ද? ම්ශික සංහතා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකුල්සු ඔක්කිතෙත්ත නේද සංහජා සංහතා කියලා කොහොම අපි කියන්නේ නරක් වෙලා කියලා කෑම කෑමක් නරක විශේෂයෙන් කිරි වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් චීස් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි අපි ගත්ත කෑමක් වගේ දෙයක් උයලා තියපු කෑමක් වගේ දෙයක් නරක් වෙනවට අපි කියන සංහතා කියලා සංහජි අනන්සෙකුන්දෝ ඒ විතර නරක් වෙන්නේ නැති භාණ්ඩات තෝයිසං පම්මහල්සුප්තා තෝයිසං තව දුරටත් පම්මේහල් සුවප්තා විකුණන්නට බෑ කියලා කියනවා. ඒතොර ඒ කාලය ඒ යුද්ධම් ගිගන් එක ගත වුණාට පස්සේ නරක් වෙන්නේ නැති භාණ්ඩයක් වුණත් තව දුරටත් විකුණන්න බෑ කියලා කියනවා. ඉරෝහන් යුතුම් කිහනන් ඥොන් වොල් ඉල්ලෝ ප්‍යෝෂිහනන්දේ ශික්පුමේ තරාසොනන් ශිගන්කාජි ප්‍යෝෂිරහගිතෝ හන්දා 표시하는데 식품에 따라서는 시간까지 표시, 표시를 하기도 한다. 이러한 메베니 유통기한은 메베니 메 갈리구트림에 디는 년월일로 년 කියන්නේ වර්ෂය වොල් මාසය දිල් කියන්නේ දිනය ඔය විදිහට වර්ෂය මාසයේ දින 표시하는데 표시하다 කියලා කියන්නේ දක්වලා තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් දක්වලා තියෙනවා කියන එක අපි 표시하다 කියලා හඳුන්වනවා. 표시하는데 식품에 따라서는 식품에 따라서 කියලා කියන්නේ ඒ ආහාර ද්‍රව්‍යයට අනුව ආහාර ද්‍රව්‍යයට අනුකූලව 시간까지 표시를 하기도 한다. වේලාව දක්වා දක්වලා තියෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. 표시하다 කියන්නේ දක්වනවා කියන එක. ඒතකොට අපි කියනවා මේක වෙලාවක් සමහර වේවැ වෙලාව පවා දක්වලා තියෙනවා කියලා කියනවා. 그런데 최근에는 제품의 유통 기한과 함께 소비 기한을 표시하기도 한다. 그런데 최근에는 매트 칼레디, 에나무 매트 칼레디 제품의 유통 기한과 함께 매 유통 기한 කියලා කිව්වහම මම කියවනේ මේ කලෙකුතුීමේ දිනේ 과 함께 කියලා කිව්වම ඒකත් එක්කලා එයත් සමගම සෝබිකිහනල් පියෝෂිහකිතෝ හන්දා සෝබිකිහන් කියන එක මං කියවනේ සෝබිචා සෝබිචා කියලා කියන්නේ කවුද භාණ්ඩ මිලදී ගන්න එක පාරිභෝගිකය එහෙම නැත්නම් එමනම් සෝබිකිහන් කියලා කියන්නේ පරිභෝජනය කර හැකි කාල සීමාව යම් කිසි භාණ්ඩයක් අපේ මිලදී ගන්න විකුණන්න පුළුවන් කාල සීමාව වගේම පරිභෝජනය කළ හැකි කාල සීමාවක් දක්වලා තියෙනවා කියලා කියනවා සෝබි කියහන් කියහන පියෝෂියාගිතෝ හන්තා එයත් දක්වලා තියෙනවා කියලා කියනවා 소비 기한은 유통 기한이 지나도 일정 기간 이후까지 어? 우리가 음식을 먹을 수 있는 날짜를 말한다. 음. 소비 기한 කියලා කියන්නේ 유통 기한 지나도 유통 기한이 지났어요. 유통 기간 유통 기간 කියලා කියලා කියන ළමයි පීරියඩ් එක කියන අර්ථයෙන් එතකොට 유통 기한을 지나도 එක්ස්පයරි ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් මේ කල්ලිකුත් වීමේ දිනය පහු වුණත් පහු වෙලා ගිය නමුත් මෙතනදී 일정 기간 이후까지 일정 기간 කියලා තීරණය කරන ලද කාල සීමාවක්. අපි කියමු යුතුම් කියන් අද දින අද ඉවර වුණා. අද සිට සතියක්. අද සිට සතියක් වගේ කාල සීමාවක්. 이후까지 우리가 음식을 먹을 수 있는 날짜를 말한다. අපිට එම ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කළ හැකි එහෙම කන්නට පුළුවන් කාල සීමාව තමයි මේ කියන්නේ. 그 기간 동안에 이 상하지 않고 상하지도 않은 음식인데 유통기간은 지났어요. 그런데 또 일주간은 일 우리가 이거 먹을 수 있다. 그 음식을 먹을 수 있다. 그 기간이 소비기간이라고 한다. 소비기한 아니면 그 소비자가 그 음식을 먹을 수 있는 기한 그런 그렇게 말한다. 응? 음? 소비 소비기한은 제품에 따라서 18개월 이상도 가능하기 때문에 보관 방법을 잘 지킨다면 유통기한이 지난 음식을 아깝게 버리는 일을 줄일 수 있다. 오늘 기록한테 발음이 되었습니다. 소비기한은 제품에 따라서 18개월 이상도 가능하기 때문에 매 소비 기간 기한 기에게 힘냈던 발이 보전액을 해기 가을시 마음 기에게 චෙප්පුමේ තරාසෝ බහන්ඩයෙන් බහන්ඩයට අනුව බහන්ඩයට අනුව ශිප් පල්ගෙවොල් ඉසංදෝ කණන් හකි තිබුණු ශිප් පල්ගෙවොල් කියලගෙන ඉල්නියොන් තෝ ශිප්කිවොල් සොන්දෝනේ ඉල්නියොන් ශිප්කිවොල් සොන්දෝ ඉල්නියොන් යුක්කේවොල් සොන්දෝනේ ඕ ඉල්නියොන් යුක්කේවොල් තර ඉල්නියොන් පන් වගේ එතකොට අවුරුද්දකුත් මාස 6ක් වගේ කාලයක් නේද මාස 18ක කාලයක් නේද මාස 18ක කාලයක් ඉසං තෝ ඉසං කියවම් වැඩා ඊට වඩා 가능하기 때문에 가능하다, 할 수 있다, 뭐 소비할 수 있다 아니면 먹을 수 있다, 응? 가능하기 때문에 에메니사 보관 방법을 잘 지킨다면 보관 방법 කියන එක කියනවා. හ්ම් මොකක්ද ළමයි 보관 방법 කියලා කියන්නේ? 보관 방법 කියලා කියන්නේ ඔයගලන් ගන්න භාණ්ඩවල ගහලා ඇති සොනල්හන් කොසේ 보관하세요 කියලා ගහලා ඇති. සොනල්හන් කොසේ. සොනල්හන් කොස් කියලා කිව්වම cool place එකක්. cool place එකක්. cool place එකක තියන්න. එහෙම නැත්නම් අපි එතකොට නෙන්ජා නෙන්දොන්ෂිල් නෙන්ජාන්ෂිල් කියලා දෙකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නෙන්ජාංගෝ එකේනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ භාණ්ඩය නෙන්ජාන්ෂිලේ පොකන් හයා දෙන අය අනිමියොන් නෙන්දොන්ෂිලේ පොකන් හයා දෙනවා. නෙන්දොන්ෂිල් කියලාගේ ෆ්‍රීසර් එක. එතකොට අපි රෙෆ්‍රිජරේට් නිකම් කූල් ප්ලේස් එකක් තමයි නෙන්ජන්ෂිල් කියලා කියන්නේ. ඒතර සොනල්හන් කොසේ පොකන් හෙච්සේයෝ කියලා කිව්වම බහන්නයක්. සොනල්හදා කියන වචනේ මොකක්ද? අපි ලියලා බලමු. සොනල්හදා. හ්ම් සොනල් හදා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සොනල් හදා කියලා කියන්නේ cool place එකක්. cool. සොනල් හන්කොත් කියලා කිව්වම cool place එකක. ඒතර cool place එකක සමහර භාණ්ඩ තියෙනවා ඒ වගේ. කූල් ප්ලේස් එකක තියන්න කියලා. සමහර වහන්ට කියනවා ෆ්‍රීස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට නෙන්දොම් ශිලේ පෙකන් පොගන් හේසුසේ. ඒතකොට නෙන්දොම් ශිල්ලකේ අපි අනිවාර්යෙන්ම පොගන් කරන්නට ඕනේ. නෙන්ජං නම් නෙන්ජං ශිල්ලකේ. ওই විදිහට තියෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතන කියන්නේ තෙමුනේ කන කගිත් තෙමුනේ 보관 방법을 잘 지킨다면 잘 지켜야 돼요. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ 보관 කරන්න කියලා තියෙන ආකාරයේ ඒ තියෙන තියෙන rules ඒ විදිහටම කරලා 보관 කරලා තිබ්බොත් එහෙම 유통 유통 기한이 지난 음식을 음, ඒ 유통 기한 එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා expiry date එක 지난 음식은 පහුවෙච්ච කෑමත් අකප්ගේ පොරිනන් ඉරල් චුරිල් 수 있다 කියලා කියනවා. අකප්තා. අකප්තා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අකප්තා කියන්නේ අපරාධේ. නිකන් අපරාධේ වීසි කරන එක. අපොරිද කියන වීසි කරනවා. අපරාධ වීසි කරන වැඩය චුරිල් 수 있다. චුරිදා කියලා කියන්නේ මොකද? අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඊළඟට තාමන් 올바른 방법으로 보관하지 보관하지 않으면 මේක මෙහෙමත් කියනවා. හරියට නිවැරදිව අපි ඒක ගබඩා කරේ නැත්නම් මේ පොවන් හදා කියලා කියන්නේ ගබඩා කරනවා කියන අර්ථයනේ ගබඩා කරනවා කියන උතර හරියට ඔල්පරන් පම්පොප් ඔල්පරන් කියන්නේ නිවැරදි පම්පොප් ආකාරයට පොගන් හදි අනමයන් නිවැරදි ආකාරයට අපි ගබඩා කරේ නැත්නම් යුතොන් කිහන් ඉනේ ඒදෝ යුතොන් කිහන් ඉනේ ඒදෝ ශික්පුමල් 변할 수 있다는 사실을 꼭 기억해야 된다. 식품을 변하다. 변하다 이렇게 하는 거죠. 변하다. 베나스베너, 어? 베나스베너, 체인지너, 변하다. 식품은, 식품 이렇게 아하라 드라비에, අර කාල සීමාව ඇතුලේ වුණා. ඒ එක්ස්පයරි ඩේට් එක කියන කාල සීමාව ඇතුලේදී වුණත් අපි නිවැරදිව මේක ගබඩා කරේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපි ෆ්‍රීස් කරන්න ඕනි එකක් ෆ්‍රීස් කරන්නේ නැතුව නෙන්ජම් ශිරේ දානවා. නිකන් ෆ්‍රිජ් එකට දානවා. එතකොට හරියන්නේ. ෆ්‍රීසර් එකට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. නෙන්ජම් ශිල් එකට දාන්න ඕනේ. සොනල් හන්කොසේ පොගන්න යා දෙන්න දෙයෝ කියලා කියන එකක් අපි මොකද්ද? නිකන් හොඳටම රස්නේ කාමරයක් ඇතුලේ තියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උම්ශිග සංහේය සංහදා කියලා කියනවා. ඒතර ඒ නිසා ඒ වගේ වෙලාවට මේගොල්ලන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම ඉනේ ඒතෝ ශික්පුමල් ප්‍රහන්සු ඉත්තනන් සශීරල් ඒ ෆැක්ට් එක එය ඒ සත්‍ය කොක්කියක් හයාතේ හන්දා කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනි කොක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද අනිවාර්යයෙන්ම කියක් හයාතේෝ මතක තියාගන්න ඕනි කියක් හයාතේෝ කියක් හයා හන්දා මොමෝ ආ ඕයා හන්දා කියලා තියෙන නේද හ්ම් ඒතකොට කොහොමද කියක් හයා හන්දා මතක තියාගන්නට ඕනී කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒතර ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති අපි අද සික්ෆුම යුතුම් කිහන් ගැන කතා කරේ බහන් විශේෂයෙන්ම ආහාර ද්‍රව්‍යවල ආහාර ද්‍රව්‍යවල එක්ස්පයරි ඩේට් එක ගැනනේ. එක්ස්පයරි ඩේට් එක ගැන. ඉතින් අපි කියවලා පුරුදු වුණා ඉස්සෙල්ලම ඊළඟට මේකේ තේරුම් බලාගත්තා. ඊළඟට එකිනෙක වචනවල තේරුම් ඔයගලන්ට මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන් අපේ KIIP දැනට තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න ළමයි නම් මේ පාඩම් කරලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ අපේ දැනට වෙබ් එකට අපි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ පාඩම්. ග්‍රැමර් ටිකයි මේ විදිහට වචන ටික වෙනම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තුන් ලෙවල් එකේ ඉන්න අයටත් මේක වැදගත් වේවි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම නොවන අපි කියමු කොරියානු භාෂාව කියව ගන්න ඉගෙන ගන්න කැමති වෙලා ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ හැම දිනාටම මේ විදිහට මගෙත් එක්කලා දවසකට ඡේදයක් කියව ගන්න. ඉතින් හැමදාම නම් මට බෑ මම ගොඩක් වෙලාවට වෙලාව වෙන් කර ගන්නවා. වෙන් කරගෙන ඒ කියන්නේ උපරිම ඔයගලන්ට උපරිම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කාලය ගත කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මේ සමාජ සත්කාරයක් විදිහට මේක ඉදිරිපත් කරන්නට මම වෙලාව වෙන් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා කියවන්න. මොකද අපි ටොපික් වලට වෙන්න පුළුවන්, KIIP වලට වෙන්න පුළුවන්, EPS ටොපික් එකට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකදීම අපි භාෂාව හුරු වෙන්න නම් අපිට නිතර නිතර කොරියන් භාෂාවෙන් කියවන්නට ඕනේ. ඉතින් දැනට A level classes වලත් මම හිතනවා කොරියා ලංකාවේ ළමයි ඉගෙන ගන්නවා කොරියන් භාෂාව උසස් පෙළටත් ඉතින් ඒ හැම දෙනාටම අපේ YouTube එක හරහා My Hungry Cafe අපේ YouTube එක හරහා මේ විදිහට ඡේදයක් කියවලා දාන එක වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් අපි මේ වගේම යම්කිසි ඡේදයක් කියවගමු, නිවැරදිව කියවගමු, ඒ වගේම නිවැරදිව තේරුම ගැන කතා කරමු. එහෙමනම් නැවත හමු ළමයි. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝවන්.